Так, то говоришь, 8,57? Серьезно? То есть... А, 8,37. Я думаю, что нет. <laughs> Что? 8.37. 8.37. Ну хотя не, можем. Поехали. Давай, да. По кофеечку. Да. Традиционно. Да. Ha